Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді два китайських, можна сказати, фонарика. Ну це фонариком не назвеш, це в нас використовують в країні як ДХО. Е, Обидва товари купувались на AliExpress, силочки завжди в описі. Е, І давайте я почну з того, про що менше розказувати. Е, Такий світлодіод цільний. От, Один кристал в металевому корпусі. Е, чорний білий колір можна вибрати при покупці на клейкій основі і в комплекті навіть з проводом. Споживається штуковина 200 мА і світить доволі яскраво. Продемонструю вам одразу. Це при даному освітленні, яке є. Як бачите, освітлення таке темнувате, зараз розумієте навіщо. От е, Ціна його до долара, ну як де, Найдешевше я бачив 0,99 центів. От, Провід такий собі, вже обривається з цієї сторони, але можливо це мій косяк. Е, Так, відкладаємо даний товар. Як думаєте, що ця штука прикрита? Тому що це фонарик з датчиком руху. Або датчиком освітлення. От, Бачите, у нас стоїть авто. Я вимкну світло і відбувається магія. Фонарик вмикається. Фонарик дуже гарно світить, ціна його десь приблизно 3 долара, точно не пам'ятаю, здається 2,94. Всередині, як ми можемо бачити, стоїть датчик руху, такий типу трикутничка. Дуже гарно світить, він мені дуже подобається. Слодіоди знаходяться всередині, на жаль, споживання я його не знаю. Позаду знаходиться кришка і, звісно, кріплення, яке йде в комплекті на клейкій основі. Скотч, звісно, двохсторонній не серії 3М тут здається просто М. Е, серія відрізняється в тому, наскільки він бере. Наприклад, у камер китайських Action називається 3М, його дуже тяжко віддерти. Тут же звичайний китайський двохсторонній скотч. Дивіться, позаду у нас є вимикач On-Off авто. On це світиться постійно, OFF це, звісно, вимкнено, і авто це вимикається датчик руху. Тобто він реагує, е, перепрошую, реагує на кількість освітлення і на рух. Позаду встановлена кришечка, яка відкривається і всередині знаходиться три батарейки, міні-пальчики називаються. Також одразу є три шурупчика для розбирання, якщо щось зламається. На цій же кришечці в нас такими зрізами е, є втулочка. Вставляємо, знаходимо місце і вона заходить донизу. Все. Наш фонарик прикріплений. Світить дуже гарно, рекомендую, мені подобається. Такий фонарик можна поставити у шафі, якщо у вас, наприклад, е, темне місце у коридорі десь наприклад, у підвалі в кімнаті, там, на балконі, бо буває потрібно світло, його нема. Тобто штука доволі цікава. Доволі цікава, приємно світить, не світить. В порівнянні з деякими фонариками ну, мені загалом подобається. Так. І поки у нас світиться цей фонарик, я знову ось так от прикрию. Бачите, я зараз повністю вимкну освітлення. Я вимкну ще ось цю і покажу вам, як воно світить. Бо може здатися, що воно тускловате. Як бачите, також дуже яскраве за цей долар. От, Мені подобається. Як на машину, до речі, бачите, вимкнувся наш фонарик. Як на машину, мені дуже подобається. От можете бачити зараз відео знизу відбивається, це не дуже добре. Кристалики, які світяться, їх там дуже багато. От. І якщо я знову заберу... Бачите? Бо я зворушив цю штуку. Е, тому два підсумки цього відео. У нас є е, два, дві світлодіодних продукції. Обидві працюють, обидві світять, обидві купувались на AliExpress і обидві я вам рекомендую. Особисто мені подобається. От, е, Тому силочки, як я казав в описі, кому цікаві якісь запитання, задавайте коментарі, завжди буду радий вам їх давати відповіді на ці запитання. На цьому в мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей.